Bora, meu irmão! Uh! É cunhado de Thiago. É isso. ¡Es miserable! ¡Es miserable! 打起精 Thank <laughs> you. Eu não tô É, bota a bola. Sai Esse cara tá maldoso, hein, doido? Ô, Vitor! sacar tomado dos. Vente, vente, chico, vente, señor. Vente, Só parceria, pessoal. Aí daí. a você está un bosta

my